Вот эти арбузы были вчера. Это же арбузы не потому, чтобы пиар какой-то. Я начинал с одного сорта, это эксперименты. Вчера мы собирали сколько? Пять сортов. Они мне прежде, э, наблюдал, как они созревали, они мне принесли, на кухню поставили там кусочки эти, пять сортов этих арбузов. Я определил два там лучших, белорусский уже неплохой, ну два похуже. И когда-то лет пять назад, когда начал этим заниматься, может и больше, говорю, придет время, мы будем это возделывать. Все. Сегодня вообще ничем не отличается наш арбуз от э, того, что мне Эмамали Шарыпович Рахмон прислал. Почти ничем не отличается. И специалисты говорят, что это даже полезнее для нас. То самое я на 37 гектарах твоих, я же там возделываю картошку какую картошку? Приходит ученый, все по технологии. Он мне севообороты приносит на 37 этих гектар. Я президент, смотрю севообороты. Здесь клочок так, это предшественник какой. А какая э, норма, а что они вносят, какие удобрения. Все делают как надо. А потом собираю урожай и смотрю результат. И я тебе скажу, вот картофель, которую э, наши ученые делают, семена высеваю, супер-супер элиту я высеваю – ну, я тебе скажу, это картофель по вкусу даже другой. Я не говорю о полезности. Во-первых, он чистый. Он чистый, он еще не набрал заразы всякой. Он первый раз высевается. Э, по технологиям правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, а что ученые дают э, нам, производителям. Точно так рапс, точно так там травы. Ну, это больше для того, чтобы свою скотину там эту накормить. Самое лучшее молоко, чтобы ты знал, у меня на ферме. Конечно, там 13 этих коров, это же не огромное, но это самое чистое молоко. То есть я экспериментирую, я смотрю, что надо, потому что кормить людей – это вопрос номер один.